あ以上であのログラム上ちょっと最後に抹消できるが入ってましたがちょっと時間の都合上できないので。